mambo vipi? Leo kwenye Get Info ya Stein TV na kusogezea stori zote kubwa ambazo zina trendi kupitia mitandao ya kijamii. Bwana rapa kutoka nchini Marekani Quavo Hanch, Quavo amedokeza ujio albamu yake mpya aliyoipa jina la Rocket Power. Quavo Hanch bwana ametweet kwamba kwa sasa hatoweza kufanya interview na media yoyote na anataka kuwekeza zaidi kwenye albamu ambazo atakuwa anazitoa kwa mfululizo. Sasa tuendelee kusubiri kile ambacho Quavo anakizungumza. Je,